हेलो फ्रेंड्स हाउ यू क्या हाल चाल है आपके लाजवाब फर्स्ट क्लास ओके तो दोस्तों अभी तक हमने जो यूनिट वन है आपका वो कंप्लीट कर लिया है और यूनिट वन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पीपीसी सेंट्रल प्रॉब्लम और आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबका कंसेप्ट जो है पूरा किया ठीक है तो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है रैपअप हो जाता है आइए अब हम मूव कर रहे हैं यूनिट टू की तरफ और यूनिट टू हमारा है एक्चुअली कंज्यूमर्स बिहेवियर क्या है कंज्यूमर्स बिहेवियर और आपको बता दूं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें तीन टॉपिक कवर करने हैं हमें तीन टॉपिक कवर करने हैं पहला टॉपिक जो हम आज शुरू करेंगे जो आप हेडिंग देख रहे हैं that is what consumers equilibrium वो क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक टॉपिक हम करेंगे क्या डिमांड और एक हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर दो पार्ट में है एक यूटिलिटी और एक आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व ठीक है दो पार्ट में कवर होगा एक है आपका यूटिलिटी और एक क्या है इंडिफरेंस कर्व जो पैटर्न रहेगा हमारा कवरेज का उसमें हम आज पहले यूटिलिटी शुरू करेंगे मतलब consumer equilibrium by utility approach और और उसके बाद हम डिमांड करेंगे उसके बाद हम इलास्टिव डिमांड करेंगे और एंड में जाएंगे हम इंडिफरेंस कर्व पर एंड में जाएंगे हम इंडिफरेंस कर्व पर उसका रीजन मैं आपको बताता हूं उसका रीजन जस्ट इतना है कि इंडिफरेंस कर्व में दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिसमें डिमांड का थोड़ा इस्तेमाल होगा ओके तो जब तक हमें डिमांड नहीं आता तो उन पॉइंट्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो तो हम पहले डिमांड कवर कर लेंगे और उसके बाद इलास्टिटी ऑफ डिमांड पर जाएंगे ओके तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं consumer equilibrium by the help of what utility approach by the help of utility approach आइए सबसे पहले तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या what is consumer equilibrium is ये जानना जरूरी है ध्यान देंगे मैं इसमें से कंज्यूमर वर्ड को हटा देता हूं और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी इक्विलिब्रियम वर्ड की मैं किसकी बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम वर्ड की व्हाट इज इक्विलिब्रियम इज याद रखिएगा the term equilibrium equilibrium word का मतलब है बेस्ट सिचुएशन क्या मतलब है बेस्ट सिचुएशन ठीक है बेस्ट सिचुएशन मतलब कि अगर कोई भी इस लेवल पर पहुंच गया मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम वर्ड की बात कर रहा हूं अगर कोई भी किसी इस सिचुएशन में पहुंच गया कि वहां पर उसके लिए बेस्ट है तो उसे कहा जाएगा क्या इक्विलिब्रियम अब कंज्यूमर के लिए वो हो सकता है सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट फैमिली के लिए हो सकती है उसकी सेविंग्स वट तो यहां पर अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है best situation best possible condition okay अब इक्विलिब्रियम वर्ड के साथ मैंने क्या वर्ड जोड़ दिया कंज्यूमर क्या वर्ड जोड़ा मैंने कंज्यूमर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन व्हाट कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन अब एक कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन क्या होती है आइए डेफिनेशन पर जाने से पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे ध्यान देंगे भाई मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास खर्च करने के लिए सौ रुपए ओके मिस्टर ए के पास खर्च करने के लिए सौ रुपए हैं मिस्टर ए मार्केट जाते हैं और उन्हें दो कम्युनिटी नजर आती है कम्युनिटी एक्स कम्युनिटी वाई जो एक्स है उसका प्राइस दस रुपए है और Y is for rupees eight ठीक है टेस्ट में यूज में क्वालिटी में जो एक्स और वाई है वो बिल्कुल एक जैसी है kind of Coke and Pepsi purpose same है क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है ठीक है फर्क नहीं है फर्क क्या है कि एक्स दस रुपए का है और वाई कितना आठ रुपए अब बताइए जरा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना कि भाई मिस्टर ए इन दोनों में से किसका कंजम्पशन करेंगे सर ऑब्वियस है कि मिस्टर ए किसका कंजम्पशन करेंगे ठीक है गुड वाई हाँ, का किसका कंजम्पशन करेंगे गुड वाई का कंडीशन यहां पर क्या निकल कर आ गई ऑब्वियस है ना कि भाई जो कम्युनिटी आपको सेम मिल रही है सेम क्वालिटी है और उसमें कोई फर्क नहीं है तो जो जहां पर उसका प्राइस कम है आप वहीं से परचेस करेंगे आप वहीं से परचेस करेंगे अगर मिस्टर ए सौ रुपए एक्स पर खर्च कर देते हैं तो कितनी टेन यूनिट्स आएंगी अगर मिस्टर ए स्पेंड कर देते हैं किस पर वाई पर तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव यूनिट्स आएंगी तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स कहां पर आ रही हैं वाई पर आ रही हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ए जो है वो कंजम्पशन करेंगे किसका वाई का परचेस करेंगे इसको वाई को ओके okay. तो हम इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर कह सकते हैं कि मिस्टर ए किस में होंगे इक्विलिब्रियम में किस में होंगे इक्विलिब्रियम में अपनी बेस्ट सिचुएशन में होंगे जब वो कंज्यूम करेंगे जब वो कंज्यूम करेंगे किसको गुड वाई को जब वो कंज्यूम करेंगे किसको गुड वाई को इस एग्जाम्पल के बिहाव पर हमें सिर्फ तीन वर्ड याद रखने हैं और तीन वर्ड के बिहाव पर ही उन तीन वर्ड के बिहाव पर ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बना देंगे और वो क्या है और वो क्या है ए कौन है ए है कंज्यूमर ए कौन है ए है कंज्यूमर ये हंड्रेड रुपीज़ क्या है ये है उनकी इनकम जो उन्हें स्पेंड करनी है और इसमें से उन्होंने किसको कंज्यूम करा वाई को क्यों वहां पर उन्हें मिलने वाला है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पर उन्हें क्या मिलने वाला है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोस्तों तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई एग्जाम्पल के हिसाब से होप आपने नोट भी किया होगा यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई कि इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपनी इनकम को कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे क्या रिसीव हो रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या रिसीव हो रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैं रिपीट कर देता हूं कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे मिल रहा है क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो उसे ही हम क्या बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसे बोला जाएगा क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इन तीन वर्ड्स के बिहाफ पर इसको हटा दिया जाता है <clears throat> what is consumer equilibrium? A consumer, write down, a consumer is in equilibrium. A consumer is in equilibrium when he gets when he gets maximum satisfaction maximum satisfaction from his given income from his given income अपनी इनकम को कंज्यूमर इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रहा है उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक है अच्छा एक वर्ड और एक वर्ड और इसमें लिख लेते हैं for consumers equilibrium determination for consumers equilibrium determination consumer must be rational consumer must be what rational sir इसका मतलब क्या रैशनल का मतलब क्या निकल कर आया ध्यान देंगे इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कभी भी कंज्यूमर इक्लिब्रम की हम बात कर रहे हैं कि हम पता लगाएं कंज्यूमर इक्लिब्रम कहां पर होता है तो याद रखिएगा उसमें कंज्यूमर का टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कंज्यूमर का टारगेट हमेशा इसी एग्जांपल में अगर मिस्टर ए अगर मिस्टर ए क्या कहते हैं कंज्यूम करते एक्स गुड को किसको कंज्यूम करते एक्स गुड को तो ऑब्वियसली उन्हें गुड्स मिल गई उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी लेकिन उस सिचुएशन में उनका बिहेवियर रैशनल नहीं था मतलब वो टारगेट लेकर ही नहीं चल रहे थे वो टारगेट लेकर ही नहीं चल रहे थे कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है ओके okay? तो उसका उनका बिहेवियर रैशनल नहीं था तो रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर का टारगेट होगा हमेशा कि उसे अपने इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है ओके क्लियर ये that is the meaning of what rational तो हमने डेफिनेशन देखी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपने इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे आते हैं इस चैप्टर में जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं and that is what utility that is what utility ये यूटिलिटी क्या है व्हाट इज यूटिलिटी इज ध्यान देंगे देखो अगर हम अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी हाइट कितनी है तो आप बोलेंगे इतने फीट्स आपका वेट कितना है इतने केजी आपके घर से स्कूल कितनी दूर है इतने किलोमीटर तो कहने का मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज को हमने मेजर करने के लिए कोई यूनिट बनाई हुई है भाई वेट को हम के में डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को किलोमीटर्स में हाइट को फीट्स में ओके ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं अगर हम किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है सेटिस्फेक्शन उससे हमें क्या मिलता है सेटिस्फेक्शन ओके सेटिस्फेक्शन मिलता है बिल्कुल ठीक है अब अगली कंडीशन अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली उसे मेजर करने के लिए भी हमने एक टर्म बनाई हुई है और उसी टर्म का क्या नाम है उसी टर्म का नाम है यूटिलिटी गॉट इट अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए जो टर्म हमने बनाई हुई है उसी टर्म का नाम है क्या यूटिलिटी भाई आपको भूख लगी थी आपने खाना खाया आपको सेटिस्फेक्शन मिला कितने का सेटिस्फेक्शन जी इतने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन प्यास लगी थी पानी पिया पानी पीने से सेटिस्फेक्शन मिला कितना सेटिस्फेक्शन इतने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन तो जस्ट उसको एक मेजर करने के लिए सेटिस्फेक्शन uh, को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई हुई है गॉट इट तो यूटिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की तो क्या बनेगी utility is utility is measure of satisfaction utility is measure of satisfaction derived from derived from consumption of consumption of units of a of a particular commodity okay? तो इसमें मेन चीज क्या है इसमें मेन चीज है मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन ये लाइन मेन है मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई हुई है ओके अच्छा इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ज़रूरी चीज़ें क्या ज़रूरी पार्ट है दो पार्ट हम इसमें समझेंगे वो क्या है एक टर्म जो हम यूज़ करेंगे दैट इज टोटल यूटिलिटी एक क्या है टोटल यूटिलिटी और एक क्या है मार्जिनल यूटिलिटी एक क्या है टोटल यूटिलिटी और एक क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है ये दोनों क्या होती हैं इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा इसका एक काम करते हैं पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और दोनों की जब रिलेशनशिप की बारी आएगी तब उसको समझेंगे दोनों की रिलेशनशिप जब है तब देखा जाएगा तो पहले टोटल यूटिलिटी की definition T U is T U is sum of tu is sum of TU is sum of all utilities derived from derived from consumption of all units of a of a particular commodity okay इसमें इंडलाइन कर लीजिएगा सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज ठीक है मीनिंग क्या भी समझेंगे इसको और एम यू में आते हैं M U is M U is change in TU, total utility, change in total utility due to consumption of, due to consumption of one more unit of the commodity. और इसमें अंडरलाइन कर देंगे क्या change in T U change in T U ठीक है दोनों की डेफिनेशन हमने लिख ली है टोटल यूटिलिटी मैं रिपीट कर देता हूं total utility is what sum of all utilities derive from consumption of all units of a particular community एक कम्युनिटी के के यूनिट्स के कंजम्पन से जो सारा सेटिस्फेक्शन मिला है ऑल यूटिलिटीज उनको जोड़ दीजिए एमयू क्या है MU is change in T U total utility में आने वाला change due to consumption of one more unit of the community okay तो ये हमने डेफिनेशन यहां पर लिखी आइए इन दोनों का मतलब क्या है वो हम समझेंगे और दोनों की जो मीनिंग है दोनों की जो मीनिंग है वो हम रिलेशनशिप की हेल्प से समझेंगे तो next heading is a relationship relationship between relationship between total utility and marginal utility okay relationship between total utility and marginal utility okay आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की तो बेसिकली है क्या ध्यान देंगे देखो अगर मैं आपको सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा बिहेवियर किससे रिलेटेड है कंजम्पशन को लेकर किससे रिलेटेड है कंजम्पशन को लेकर तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कंजम्पशन की हेल्प से समझेंगे ध्यान देंगे यहां पर मैंने एज्यूम कर ली units one two three four five six ये यूनिट्स आ गई ठीक है यूनिट्स किसकी कमोडिटी की जो हम कंज्यूम करें सपोज चपाती ठीक है हम घर में बैठे हैं भूख लगी है हमें चपाती खानी है और ये मैंने चपाती की यूनिट्स लिखी हैं जो वन बाय वन हम खाएंगे ठीक है इधर क्या टोटल यूटिलिटी यहां पर क्या आएगा टोटल यूटिलिटी इधर क्या आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान देंगे <clears throat> पहले टोटल की बात करते हैं भाई आपको बहुत जोरों से भूख लगी है और आपने सीधी सी बात है एक चपाती कंज्यूम करी फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम करी उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला टेन यूटिल्स का टेन यूटिलिटी का उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला टेन यूटिल्स का टेन यूटिलिटीज का ठीक है अच्छा सर टेन कहां से आया देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ये जस्ट एक इमेजिन है ठीक है मतलब आप अपने साइकोलॉजिकल नेचर से एज्यूम कर लेंगे कि अगर आप एक चपाती कंज्यूम करते हो तो आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ठीक है जस्ट ऐसे नॉर्मली ठीक है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है मैंने एज्यूम कर लिया कि एक चपाती खाने से टेन यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला ओके आगे बढ़ते हैं अब क्या एक चपाती कंज्यूम करने से अब क्या एक चपाती कंज्यूम करने से आपकी भूख मिट गई सर ऐसे कैसे अभी थोड़ी ना इतनी जल्दी सर दूसरी चपाती भी खाएंगे आपने दूसरी चपाती कंज्यूम करी ठीक है उससे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल कहां तक पहुंच गया 18 कहां तक पहुंच गया सेटिस्फेक्शन का लेवल और मिला अब क्या दो चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई अरे सर ऐसे कैसे अभी छोड़ी तो ना अभी तो एक और चपाती खाएंगे आपने एक और चपाती खाई और आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया और लेवल पर चला गया ट्वेंटी क्या तीन चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई सर बिल्कुल नहीं ऐसे कैसे अब यहां पर आपने एक चपाती और कंज्यूम करी और लेवल कहां पहुंच गया 25 कहां पहुंच गया 25 क्या चार चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई नहीं सर अरे बस करो भाई कितना खाओगे फट जाओगे चार चपाती खाने से भूख मिट गई भाई सीधी सी बात है ओके 25 पर हमारी नीड पूरी होगी दोस्तों ठीक है अब लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम हमारे सभी के घरों में होती है ना नॉर्मल कि अगर बच्चे का वजन 100 किलो भी है तो भी मम्मी को वो कमजोर नजर आता है ना तो मम्मी ने जैसे हमने बोला भाई पेट भर गया मम्मी ने जबरदस्ती एक रोटी हमें और खिला दी कि नहीं कमजोर होता जा रहा है एक रोटी और खा चपाती और खा तो अब क्या मेरे सेटिस्फेक्शन में चेंज आएगा नहीं भाई मुझे चार चपाती के कंजम्पशन की ज़रूरत थी वो मैं अचीव कर चुका हूँ वो मैं आ, क्या कहते हैं वो लेवल मैंने अचीव कर लिया है उसके बाद भी मैंने एक और चपाती अगर ज़बरदस्ती कंज्यूम करी है एक और चपाती ज़बरदस्ती कंज्यूम करी है तो उससे ऑब्वियस है मेरे सेटिस्फेक्शन पर असर नहीं पड़ने वाला ओके okay? तो अगली चपाती कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो 25 ही रहा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ अब आगे अगली कंडीशन नेक्स्ट जैसे मम्मी वैसे ही पापा है ना पापा आ गए इतनी देर में यार तो हमारे साथ तो खाना खाते नहीं कभी जबरदस्ती पापा ने बैठा के एक चपाती और कंज्यूम करवा दी अब यहां पर क्या लिखा जाएगा twenty two twenty two come yes sir भाई यहां पर अगर सिचुएशन देखें एक पर्टिकुलर लेवल ध्यान से सुनिएगा एक पर्टिकुलर लेवल जो आपको अपने कंजम्पशन के लिए चाहिए अपने कंजम्पशन के लिए चाहिए ठीक है उस सिचुएशन की अगर हम बात करें वो आपने अचीव कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ज़बरदस्ती कंजम्पशन कर रहे हैं ज़बरदस्ती कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आपका सेटिस्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन में नॉर्मली देखा होगा ना जब भी हम कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में हमारा सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाता है ओके okay? ये हमने कंसेप्ट डिस्कस करा किसका टोटल यूटिलिटी का ये क्या that is what total utility ठीक है टोटल यूटिलिटी क्या है कि कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके सारे सेटिस्फेक्शन को जोड़ते जाओ ये क्या लिखा है टेन कितनी चपाती से वन वन चपाती कंज्यूम करने से ये क्या लिखा है एटीन कितनी चपाती टू ये दो है दो नहीं है ये दोनों है ठीक है दोनों चपाती से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या हुआ आपका टोटल यूटिलिटी ये ट्वेंटी टू तीन से नहीं तीनों से तीनों सेटिस्फेक्शन तीनों कम्युनिटी को कंज्यूम करने से तो हर चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ वो क्या बन जाता है टोटल सेटिस्फेक्शन वो बन जाता है टोटल यूटिलिटी ओके आगे बढ़ते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है अगर हम एमयू की बात करें अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो डेफिनेशन में मैंने लिखा था क्या change in T U total utility में आने वाला चेंज टोटल यूटिलिटी में आने वाला परिवर्तन अब ये क्या है जरा समझ लेते हैं ध्यान देंगे दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी भाई देखो पहली चपाती से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला पहली चपाती से सेटिस्फेक्शन मिला टेन यूटिल्स का तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया टेन यहां पर कितना लिख दिया टेन दो चपाती कंज्यूम करने से दो चपाती कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला कितने का एटीन का अगर पहली चपाती से टेन मिल चुका है तो दूसरे वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है एट तो यहां पर आएगा एट दोनों से नहीं सिर्फ दूसरी से कितना मिला तो वो एट का मिला क्योंकि टेन ऑलरेडी पहले वाला दे चुकी थी थर्ड पर हमारा सेटिस्फेक्शन ट्वेंटी टू तक पहुंच गया तो थर्ड यूनिट के कंज्यूम कंजम्पशन से कितने का चेंज आया थ्री फोर का फिर कितने का आया थ्री का फिर कितने का आया जीरो फिर कितने का आया माइनस थ्री गॉट इट तो सिंगल बेसिस पर तो सिंगल बेसिस पर जो भी हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है कम्युनिटीज का उसे कहा जाता है क्या मार्जिनल यूटिलिटी उसे हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं समझ आ गया दोस्तों क्लियर तो बेसिकली ये क्या है ये सम है ये हमने जोड़ दिया और ये क्या है ये सिंगल बेसिस पर है इसको हम सिंगल बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं गॉट इट और नॉट डन क्लियर आइए इसका डायग्राम और बना लेते हैं डायग्राम इसका इजी है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें एक्स वाई इधर आपने एज्यूम करा यूटिलिटी यहाँ पर आ जाएगा यूटिलिटी और इधर आ जाएगा क्या आपका यूनिट्स ओके अब इसको हम ग्राफ पर कैसे बनाए ध्यान देंगे टोटल यूटिलिटी टी यू सबसे पहले कितना है टेन उसके बाद कितना एटीन फिर कितना ट्वेंटी फिर कितना ट्वेंटी लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है सर अभी तक बढ़ रहा है 25 पर पीक तक पहुंचा और उसके बाद फिर फॉल होने लगा तो यहां पर इस तरीके से फॉल हो गया ओके इस तरीके से ये फॉल हो गया तो यहां पर हमने क्या देखा ये पॉइंट मैं ले रहा हूं P that is the highest point उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी ये इधर आ गया अच्छा पी पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं सेचुरेशन पॉइंट क्या सेचुरेशन पॉइंट ये पीक पर है उसके बाद आगे ध्यान देंगे आगे ध्यान देंगे एमयू कैसे ड्रॉ होगा भाई सबसे पहले टी कितना है टेन उस लेवल पर एमयू कितना है वो भी टेन है दोनों टेन है इसका मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम है दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे उसके बाद अगर हम ध्यान दें अगर हम ध्यान दें टेन एट फोर थ्री लगातार क्या हो रहा है कम हो रहा है लगातार क्या हो रहा है फॉल हो रहा है फिर जब हाइएस्ट लेवल है फाइव पर ट्वेंटी फाइव तब लेवल कितना है जीरो एमयू का और उसके बाद वो क्या है नेगेटिव बिल्कुल ईजी इस तरीके से बन जाएगा that is what marginal utility that is what marginal utility समझ आया दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट हुआ किसका एमयू और टी का इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें बिल्कुल ईजी है बिल्कुल इजी है सबसे पहले when T U increase when T U increase जब टी यू इंक्रीज होता है then M U is falling M U fall हो रहा है but positive but what positive लेकिन पॉजिटिव है जीरो लाइन से ऊपर है नेगेटिव नहीं हुआ second point when T U is highest when T U is high जब टी यू हाइएस्ट है then M U equals to zero ठीक है जब टी यू राइज हो रहा था एम यू फॉल तो हो रहा था लेकिन जीरो से ऊपर है मतलब पॉजिटिव था और जब टी यू हाइएस्ट है हाइएस्ट वैल्यू पर है तब एम यू कितना हो गया है जीरो है and the last point is when T U is falling जब टी यू फॉल हो रहा है M U become become zero sorry sorry sorry sorry M U become negative M U become negative ठीक है तो बेसिकली जब आप देख रहे हैं कि टी फॉल होने लग गया है उस टाइम पर एमयू का लेवल क्या है यू का लेवल क्या है आपका नेगेटिव हो गया कोई डाउट इसमें दोस्तों क्लियर डन यहां पर ही हमने कंप्लीट करा नोट कर लीजिए इसको फटाफट से उसके बाद चैप्टर की अगली हेडिंग पर जाते हैं नोट कर लीजिए डन अगर कोई चीज छूट जाती है नोट करने के लिए तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप उसको कंप्लीट करें ठीक है नोट्स कंप्लीट होने चाहिए <coughs> चलिए इसको हटा देते हैं ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो गई हमारी किसकी टीयू की और एमयू की टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ा जाए अगली हेडिंग पर हम आते हैं अगली हेडिंग है हमारा law of law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility okay इसको हम इन शॉर्ट आगे डीएमयू कहा करेंगे ठीक है DMU law of DMU okay what is law of diminishing marginal utility है क्या मतलब क्या है इसका ध्यान देंगे भाई देखो मार्जिनल यूटिलिटी का जो टॉपिक है एम वो अभी अभी हमने डिस्कस करा है वट इज मार्जिनल यूटिलिटी जो भी चेंज होता है टी में सिंगल बेसिस पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ठीक है एक यूनिट कंज्यूम करने से सिर्फ पहली से सिर्फ दूसरी सिर्फ तीसरी से सिंगल बेसिस पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिला हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं उसके साथ मैंने एक वर्ड लगा दिया क्या डिमनिशिंग डिमनिशिंग का मतलब कम होना कम होना मतलब भाई सीधी सी बात है डिमनिशिंग एमयू का मतलब क्या निकल के आया एमयू का कम होते रहना ध्यान दीजिएगा अगर हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं दोस्तों अगर हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं भूख लग रही है खाना खा रहे हैं प्यास लग रहा है पानी पी रहे हैं तो वहां पर जो हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है उसका लेवल लगातार हमेशा क्या होता है फॉल होता है उसका लेवल हमेशा क्या होता है फॉल होता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी चीज़ कंज्यूम करी फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप चपाती खा रहे हो जैसे एग्जाम्पल हमारा था कि आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो आपको भूख लगी है तो एक चपाती खाई दूसरी खाई तीसरी खाई चौथी खाई चार चपाती खाने के बाद आपका जो कंजम्पशन है वो पूरा हो गया इस केस में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किस चपाती से मिला सबसे पहले वाली से दूसरी से और कम मिला तीसरी से और कम मिला फोर्थ से और कम मिला कम होता जाता है इसलिए एक लेवल के बाद जो हमारा कंजम्पशन है वो रुक जाता है हमारा कंजम्पशन क्या है रुक जाता है भाई प्यास लग रही पानी पी रहे एक गिलास पानी पिया दो पिया तीन पिया तीन प्लस तीन के बाद हमारी जो नीड है वो पूरी हो गई प्यास पूरी मिट गई अब सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला होगा आपको डेफिनेटली पहली चप पहले गिलास से मिला होगा तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं तो हमें तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो लगातार यूनिट बाय यूनिट क्या होगा कम होता जाएगा और ऐसा ज़रूर होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करें तो सेटिस्फेक्शन लगातार कम होगा अगर ऐसा ना हो अगर ऐसा ना हो तो शादियों में खाना फ्री मिलता है आप जब समझ सकते हो क्या होगा ठीक है लोग खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे लेकिन कभी सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होगा तो याद रखिएगा जैसे जैसे यूनिट्स को हम कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी इसका मतलब यही हुआ law of DMU law of DMU states that states that when when we when we consume more and more units more and more units of a commodity then then satisfaction then satisfaction derived satisfaction derived from from each successive या each uh, additional additional better रहेगा each additional unit is always is always less than is always less than the unit consumed before is always less than the unit consumed before clear got it samajh gaya repeat kar deta hu law of dmu states that when we consume more and more units of a commodity then satisfaction derived from each additional unit is always less than the unit consume before जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो हर अगली यूनिट से आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले वाले से क्या होगा कम होगा पहले वाले से क्या होगा कम होगा क्लियर समझ आ गया that is the meaning of what law of diminishing marginal utility अगली हेडिंग एक्सेप्शन सर हैं एक्सेप्शन ये कहां से आ गई बिल्कुल मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता है बिल्कुल सही है लेकिन कुछ केस ऐसे हैं कुछ केस ऐसे हैं जहां पर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती वो केस कौन कौन से हैं वो एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं जरा वो समझ लेते हैं सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला point in case of habitual goods in case of habitual goods sir इसका मतलब क्या व्हाट इज हैबिचुअल गुड्स भाई हैबिचुअल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता कैसे फॉर एग्जाम्पल भाई कभी सिगरेट पिए क्या हाँ बोलो बोलो बोलो हैं नहीं वेरी गुड बहुत अच्छी बात है दूर रहिए उससे भाई जैसे अगर हम बात करें हैबिचुअल गुड्स की kind of alcohol consumption kind of tobacco consumption ठीक है इवन वो उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हो भाई सीधी सी बात है भाई आपको भी किसी चीज़ की हैबिट हो काइंड ऑफ चॉकलेट खाने का शौक है ठीक है तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता भाई मान लीजिए बहुत दिन हो गए आपको आपने चॉकलेट नहीं खाई आप शॉप पर कर आपने एक चॉकलेट खाई खाई वो कहीं गले में रहेगी पता ही नहीं चला उसका तो एक और खाई तीसरी खाई चौथी खाई तब जाके लगा कि हाँ हमें कुछ रिसीव हुआ हमें कुछ मजा सा आया तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में जो सेटिस्फेक्शन था वो बाद वाली यूनिट्स का क्या था ज़्यादा था पहले वाली का कम था ऐसे जो टबैको कंजम्पशन करने वाले सिगरेट पीने वाले हैं वो एक के बाद एक एक के बाद एक कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं क्यों उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो बाद में क्या हो रहा है राइज हो रहा है ठीक है ऐसे ही अल्कोहल कंजम्पशन हो गया कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है आपको अच्छी लगती है खानी उसमें जब आप उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है राइट तो in case of habitual goods in case of what habitual goods law of DMU apply नहीं होता हाँ बाद में जाके ऑब्वियसली कंजम्पशन कम होता है एक्सेस हो जाता है लेकिन अर्ली स्टेज में स्टार्टिंग की स्टेज में लॉ ऑफ डीएमयू देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसमें ज्यादा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप बी पॉइंट इसमें क्या आता है when when unit size is not standard when unit size is what not standard जब unit size standard नहीं है भाई आपको भूख लगी है आपने खाना खाया प्यास लगी है पानी पिया अब जो मान लो प्यास लगी है आप पानी पी रहे हो कैसे पियोगे सर ऑब्वियसली गिलास से पियेंगे ठीक है सेटिस्फेक्शन मेजर होगा लेकिन अगर चम्मच से पियोगे तो मेजर कर पाओगे डेफिनेटली नहीं भूख लगी है राइस खा रहे हैं एक बाउल एक बाउल राइस खाया तो सेटिस्फेक्शन मिला तो आप मेजर कर सकते हो एक सिंगल सिंगल राइस अगर खाओगे क्या सेटिस्फेक्शन मेजर कर पाओगे नहीं एक पूरी चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो एज्यूम होगा वो आप मेजर कर सकते हो लेकिन ऑब्वियसली बात है हर एक बाइट से हर एक टुकड़े से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो काउंट नहीं हो पाएगा तो इसीलिए जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो जो यूनिट साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए अगर यूनिट साइज स्टैंडर्ड नहीं है तो आप लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं कर सकते and the next case is what when consumption is not regular या नॉट कंटिन्यूस ठीक है ये लिख सकते हैं एक चपाती अभी खाई एक खाई दो घंटे बाद एक खाई तीन घंटे बाद भाई सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं होगा आपको अगर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मेजर करना है तो कंजम्पशन रेगुलर होना चाहिए उसमें गैप नहीं होना चाहिए भाई अगर आप चपाती खा रहे हो एक खाई कंटिन्यूसली एक और खाई कंटिन्यूसली एक और खाई पानी पिया एक गिलास अभी पिया एक नेक्स्ट इमीजिएटली उसके बाद पिया तो आप यूटिलिटी मेजर कर पाओगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो पाएगा लेकिन अगर एक चपाती आप खा रहे हो एक दो घंटे बाद एक तीन घंटे बाद तो ऑब्वियस ही बात है उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो सकता है क्लियर दोस्तों that is the meaning of what law of diminishing marginal utility हम रिपीट कर लेते हैं आज इतना ही रखेंगे नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिटर्मिनेशन शुरू होगी आज हमने क्या सीखा दोस्तों आज हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग का पता लगाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम मेजर कैसे करते हैं वो हमने देखा और उसके बाद फिर उसको जो रिलेशनशिप है टी यू की वो हमने फिनिश करी ठीक है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है that is what law of diminishing marginal utility okay तो प्लीज इन टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है उसमें हम क्या करेंगे consumer equilibrium determination consumer equilibrium की अभी तक हमने मीनिंग सीखी है ओके डिटरमाइन कैसे होता है वो नहीं सीखा है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ओके थैंक यू दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में